Sisällöt ja palvelut eri kanavissa työkalu auttaa hahmottamaan, että miten konseptin eri osa-alueita käytetään eri kanavissa. Ensin tietysti pitää tunnistaa, että mitä siihen konseptiin kuuluu. Tässä esimerkiksi täällä on esimerkiksi tuotetietoja, tarjouksia, hautusisältöä, tuoteesittelyitä ja niin edespäin. Ja, sen jälkeen voisi ruveta miettimään, että okei, nyt kun meillä on vaikka tämä hautusisältö, niin missä kanavissa sitä kannattaa käyttää. Ja jos sitä vaikka käyttää nettisivuilla ja Facebookissa ja YouTubessa, niin tarkoittaa tietysti sitä, että jo sisällön tuottamisvaiheessa on hyvä miettiä, että mitä vaatimuksia nämä eri kanavat tuo, kun, kun sisältöä tuotetaan.